толкундун ылдамдыгынын багыты кандай экенин көргөзөлү экранда учурдагы е жана б векторунун багыты көргөзүлгөн е жана б векторлорунун багыты көргөзүлгөн кыска жол менен е векторун б векторуна буралы бул багытта дагы буравчикти айланталы буравчиктин которуу кыймылы электромагниттик толкундун ылдамдыгынын багытын көргөзөт G жана B векторлары башкача жайгашканын карайлы толкундагы бул векторлар өз ара перпендикулярдуу кыска жол менен E векторун B векторуна буралы бул багытта буравчикти айланталы толкундун ылдамдыгынын багытын аныктайлы